สวัสดีครับผมครับはい今日ですねパタヤにいますはいまあぶっちゃけつい先ほど到着しましたはい列車に乗ってきましたはいで言うとお腹空いてるんですよお腹空いてますね、はい、そうで、まあ、食レポなんですけど、はい、今日何だと思います食レポいや県内飲食できないから無理ですよ食レポできないでしょいやできるんですよなんでですかチョンブリではチョンブリはできるんですできますチョンブリ県できます、はい、で今日ね食レポするまあ料理は ガパオですガパオあまたガパオかって皆さん思いました、はい、絶対思ってますよね、はい、多分7割ぐらいかと思ってるかと思うんですけども、でも大丈夫です今までご紹介したことのないガパオを今回食べますやば僕も初めてです何ガパオ今回カニガパオ そうカニガパオやばくないそれカニガパオライス絶対うまいやつやんもうそうもう聞いただけでうまいやつやんガパオって基本的にも豚とか鳥とか、うんうんうん、まあ、シーフードとかありますけど、うんうん、まあ、そういったもんじゃないですか、うん、今回ご紹介するこちらなんかもカニガパオでは有名で有名でタイ人のお客さんにも大人気で、はい、グーグーのレビューも高いお店高マジか鉄板です鉄板かこれ鉄板、うん、って感じなんで、まあ、今回ね、まあ、そんなお店をねちょっとレビューしてみたいと思います、はい、じゃあねそんなことで中の方ね行きましょう はいではね店内の方ね入っていきます雰囲気めちゃ良くないですか雰囲気めちゃ良くないですかなんかもう隠れ家的な感じだよねやばいよねそう 席に着いたんですけども、はい、これ、ね、すげえなんか雰囲気とおしゃれめちゃくちゃおしゃれだよねカフェじゃないんですかって感じで本当に本当にでメニューなんですけども多分こういったメニューあこちらかティニミメロベミマカメミミアデナカオッケーあそうでメニューなんですけど今聞いたらこういったメニューないくてもう壁にあるもののみなんですよで全部タイ語です だから <laughs> タイ語読めない方ちょっとードかも分かんないんででも今回僕はカニガパオを食べますので、ね、カニガパオありますね一番上ガパオポーラカオだからガパオライスみたいな感じでご飯の上に乗せるカニガパオは80バーツですねラカオでおかずだけだったら右のいくら200バーツみたいですうん で他にもねこうやったガパオのなんかもう専門店みたいな感じでさまざまなガパオあるんですよ、まあ、でもやっぱり一番人気で有名なのはそのカニガパオらしいんで超食えたでしょうなんで今回はもうカニガパオ一択です、はい、浮気はしません、はい、他のもん頼みません、はいはい、いうことで、まあ、注文しちゃいましょうか、はい、早速で今注文する前にこちらのオーナーさんにあの調理シーン撮らせてもらえますかカニガパを撮りたいんですけどって聞いたらあのダメでした企業秘密で ソウルシーンはごめんなさいって言われちゃってでもガチで人気だから今までこういった取材あっても断ってんだろうね多分ねうん結構なんか断り方が慣れてたマジか撮らせてもらえますかって言ったらごめんなさい調理シーンはみたいな感じでもうスッと言われちゃったからマジで伝えるしかねえなそうだから申し訳ないそれはうん、ね、うんでもその分そのカニガパオの絵をいっぱい差し込むんで5 <laughs> 分ぐらい差し込むんだひたすら注文しましょうかはい เอากับกะเพราปูเคียงด้วก้โอเคอ่ะโอเคครับแป๊บนึงนะครับあの書かないといけないですここはハードル高いねとだからこう字幕に載せおけばいいんじゃないですか TA さんがこうやここの文字を書けばこれが確かに確かに確かに <laughs> これって入れるんで僕差し込むんで、その あのこのガパオポーってやつをだからこれを見せてください店員さんに大盛りの場合はここれを入れてくださいみたいなそれかもしそれでダメダメって言われたらあのそれを見ながらあの頑張ってあのタイ語を書いてもらえばなって思います伝わると思いますうんよしじゃあ書き終わりましためっちゃ汚いですけどこんなんです <laughs> まあえー、いや見せるんだともっと綺麗に描きたかったよ <laughs> 見せるつもりなかったから本当に 自分で取り行くシステムそうドリンクも基本的にもう自分で取り行ってでコールではポップコーン全部自分だそうです、はいはい、いやでもねここはねうん人気がすごいからお客さんがぶっちゃけ11時ジャストに入ってきたらもうお客さん半分以上いますよいたいたいたでしかも今日平日なんで、うん、そうでパタヤってもうねご存知の方もいないと思うんですけども結構飲食店でも閉まっちゃうっていうとこめっちゃ多いんですよ、まあ、もう今回コロナが入っちゃって、しかも今回から第3波っていうのもある なのにもかかわらずこんだけお客さんねしかもタイ人全員これ本当に人気のお店だと思いますよ、うん、はいじゃあね今到着しました、はい、早かったですねめちゃくちゃ早く来た多分10分かかってないです多分5分ぐらいで到着しました、ね、でまあそんなねカニガパをねこちらになりますはいいやあのもうねこれパッと見でわかるけどカニの身がでかいよ結構うん だってさカニ結構高いのにこんなゴロゴロ入れないの珍しくないそうそれだけバンコクのそこらへんいや行っちゃ失礼だけど、うん、結構ガパオの肉ケチるとこ多いじゃん、うん、で野菜でごまかすとこ多いじゃんあもちろんもちろんここはもうさ90%カニですよそうでこれしっかり丁寧に抜かれてるからね抜かれてるそうこの手間暇かかってるこのね、うん、カニガパオ80バツやばいやばいやばい問題味なんで味です味ですね まあそんなねガパを食べる前にこちらをねお味噌汁みたいなスープの方からちょっとねいただきたいと思います、はい、こちらいただきます、うん、美味しい、なんか良くない日本のなんつうのわかるあれに入ってるの日本のさ、うん、お椀確かに確かに日本ね日本風の日本風でこれね味すごい美味しいです なんかもう薄味の塩味って感じでパクチー入ってるんでなんかパクチー苦手な人はあれですけどでもあうまい、うん、美味しいよね、うん、だからなんだろうクイッティオのスープで出てきそうな、うん、確かにうまい、うん、これがなんかセットで出てくるのはね、うん、かなりレベル高いかなって、じゃあ早速いいですかいっちゃっていいですよテ先行ってくださいじゃあこちらのねカニガパをいかしていただきますいただきます <laughs> やばいやばいしっかりた、ま、構えてまた汚いって言われちゃうから食べ方ごめんなさい <laughs> そうで言われたもう多分言わずのがなと思うんだよね俺食べて今さ何も言わずに笑ったでしょ笑ったこのパターンはね、うん、あのね想像のね5倍うまい <laughs> まずねあでも唐辛子入ってるんです赤いやつ これ僕今入れてないです入れずにこの唐辛子抜きでガパオの葉っぱとこのカニの部分、あとはタレとこのソースあご飯で食べたんですけど一口食べて思ったカニの身がプリプリ超柔らかい、 フリップで超柔らかくて、うん、で味付けも全然濃くもなく薄くもなく絶妙な味加減マジこれレベル高いレベル高い <laughs> ちょっと食ってみ食ってみますでもうめちゃくちゃうまいわうまいうまいよねうまいよねこれやばいうまいでしょこれ超うまいこれはもうねガパオの概念をもう変わった正直80バーツで出したら赤字なんじゃないですかって思っちゃうぐらい このカニの量で80バーツやばいそうあるいのね多分だって普通の結構いいレストラン、うん、なんかそこそこのいいレストランで頼んだら200バーツするよこれしかも長期連に向いてるからあそうそうかけかかるじゃで髪の身の中にさあのほら薄っぺらい骨みたいなやつあるじゃんあれはいないよね綺麗に取られてないそうだからもうストレスフリーに美味しくいただけちゃうわけですよこれ何これマジうまいこれめっちゃうまっ うん、え俺今年食ったタイ料理系で一番うまいかもいやでもこれは本当に俺も久しくこんな当たってないかもねうんえ超うまいんだけどなんだろういつもほら食レポ僕してるじゃないですか、うん、で大体どんな料理食べるか毎回決まってるんで、うんうん、チャーハンとかガバうん、カオマンガイだから味がわりかし想像できるんですよ、うんうん、食べる前の段階で、うんうん、で今回ね僕カニガポ初めて食べたんですけどこれはね味が想像できなかったうん、うん 本当どんな味なんだろうって若干期待しながらも、うん、まあ、そこそこ美味しいんだろうなと思って食べたらその想像のま5倍上をきたんでこれはちょっとまずいっすねでもさガパオ大変ですこれ豚ガパオとかさ豚のさ油のうまみとか出てるじゃん、うん、これ油ないからどんな味なのか想像つかなかったけど、うん、これ説明しづらいけど結構これしっかりカニのうまみめっちゃ出てるねいや出てる出てる出てる、もうこの味付け多分最強だよこれじゃあね ガパオといったら目玉焼きなんで目玉焼きの部分をこれね黄身の部分これをああ最強最強あやばいこれ大変もう大変大変あらあら大変大変大変これもうほらほらこの黄身の部分とこうガパオ振ってほら唐辛子も加えちゃってねえこれですよこれやばい いただきますやばいああアロやろいアロやろアロヤロいこれはこれマジアロやろやろやろこれマジでうめえわちょっとこれマジ置いていいうんうまいなこれめっちゃうまいわ これマジでこれ食べるためだけに来ていいよいやマジで来ていいよ、うん、だって電車で来ればさ、うん、31バスでしょそうだよ <laughs> 六花村って考えてもめっちゃ近かったじゃん違う違う違うバスターミナルが超近いからうん本当に、うん、ぶったまげたわこれこれ絶対階段の方がいいうんうんこれは黄君やった方がいいこれ目玉焼きの方が中の黄身とカニまた唐辛子がうまく中和されるんだよ、うんうん、ほんもうとろーって感じで、うん、あれうまっ え今年一じゃねそんなことないいや俺めちゃくちゃうまいんだけどこれ結構今年トップだねこれ多分うん、うん、その俺の想像をはるか超えてきた美味しさランキングがナンバーワンナンバーワンか、うん、もうこれはこれめっちゃうまいすごいね辛全然辛くないこれ今のめちゃくちゃ辛かったんだまあでも これ使われて唐辛子これあんま辛くないやつマジで、うん、ちなみに僕ら注文した時辛くしないでくださいとか何も言ってないんですよ、だから多分これがノーマルなやつなんですけど結構唐辛子ね写真とかだと赤いのいっぱい入ってると思うんですけどこれ意外と辛くないんだよ、うん、でもあれお前自分で気づいてないと思うけどお前の辛くない結構対人並みに辛くない信用できないからね 何を持って俺辛くないって言ってるか分かんない俺結構辛いからね <laughs> まあ、でも僕が辛いっていうのはその激辛なんですよねうん、うん、僕僕が辛いの苦手だから俺が辛いって言ったら普通の人はちょっと辛いぐらい、うん、お前が辛くないは、普通の人からしたらめっちゃ辛いと思うああかもわかんないなはい完食でごちそうさまでしたごちそうさまですはい、まあ、全部まあ220バーツ ドリンク代とかねあと目玉焼きと卵焼きとか全部含めて220バーツで安すぎる分かったよその調理風景はちょっとすいませんって言った理由が、うん、分かったうんこれパクられちゃうパクられちゃううんこれパクったらバンコクで勝ち勝ち組になるよ勝ち組になる本当にマジでダメだこれ勝ち組になるよ、バンコクだったらバンコクないもんねこういうのないないないこれはね本物だねขอบคุณครับอร่อยมากเลยคร はい今今回なんですけどもパターになりますカニガパオで有名なゲオガパオポーさんでねカニガパオを食いました、はい、まあ、こちらねもう店名がもうガパオポーって入ってるぐらいなんで、うん、だからもうカニガパオのお店なんですよそうですね、うん、うん、でどうでした今日いやめちゃくちゃうまかったようまったよね、うん、腹すかしてここまで来たからあったよ本当に、うん、なんかもう本当に僕らの想像以上に美味しくて、 こんなにうまくてこんなに人気店だったんだってびっくりしましたびっくりしたマジびっくりしたうんあテはって結構美味しい店ありますけど、うん、多分こんなに衝撃的だったのは初めてなんじゃないかなってぐらいで衝撃でしただよね、うん、なんでこれをマジで皆さんに食べてもらいたいな食べてもらいたいうん、うん、パタはに住んでる方とかであればご存知の方多いかもしれないですけど、バンコクとか旅行者の方絶対知らない方多いんで多いですねはい、うん まあ、ほらタイ人には有名だけど多分外国人にはあんま有名じゃないみたいなあそうだね多分英語英語はないもんねパティアなんで英語ねちょっとしかなかったよね、うん、ほとんどタイ語だったんで、ねうん、そうでまあ注文の仕方なんかあの動画内で僕多分タイ語のあれ言いますんで、はいはい、それに見せていただければ全然問題ないかと思いますので、はい、はい、あとこちらのねケオカパオ坊さんなんですけども、はい、7月の末ぐらいから、なんか移転するみたいで、はいはいはい、なんかスクンビットの33、まあ、パタヤの、はい だからこのエリアから3キロぐらい離れたところに今移転して今より今よりもお店も大きくなるみたいなんでなるほどねお客さんやっぱ多いんだおうだってもう続々来てますすごいね12時になったったらめっちゃ来たねコロナ禍なのにそうコロナ禍なのにこんなになんかもう満員になるぐらい満席になるぐらいお客さん多いってマジすごいですよすごい本当すごいそランチ並列のね、うん、間違いない、うん、はいなんでその新しい移転先なんかも下の概要欄の方にリンク貼っておきますので、はい、見ていただけようと思います、はい、はい、では本日も 最後まで動画をしておきありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします